እንደዚህ የሚባል ሰው በቃ የለም እንደዚህ በቃ እኔ አይደለሁም አልኳቸው። ሌላውን ተነሳቶ ያደረገ እኔ በት ነው ምትሄዳቸው ኤግዛክትሊ በት ነው ምትሄዳቸው መቋረን ከለቤ ጀምሮ አራት ያሉ ሲመለከተኝ ወጭ ያሉ ይመለሳል? እኮ ደስ የሚባል ስም የለም። አዎ ደስ የሚባል ስም የለም። እኔ ነው አንተ የምር ስጋ ቤት ሄደ አንተ ግን ፏ ብሏል ለማለት ነው ፊሊንግ ተሰምቶኛ ቃል እኔ ራሱ ልጀምር ዝግጁ መሆን ወዳት እኮ በጣም የጥሬ ስጋ ወዳጅ ነው። የእሱ ይሆን እንዴ? እና ፍጦ እሱ ምን አለበት? ልብሱ ነው That's suka pada aku